Esse curso aqui fala muito sobre isso, da reciclagem, da, do aproveitamento, da, da, da, produção e do trabalho em, si, em cima da, da construção da terra, né? Então eu achei muito bom, nessa parte aprendi muita coisa e acredito que isso vem ajudar muito, porque a maior dificuldade que eu vejo hoje, como eu também trabalho com outras famílias, a, o grande problema é a fertilidade da terra, no caso do orgânico, porque não tem o químico e você não tem muito o que comprar. Então, é a reprodução dentro do, da própria propriedade, e tem. Só que às vezes a pessoa não sabe, como eu lá atrás também não sabia, hoje já estava sabendo alguma coisa por estar tá mexendo mais tempo com orgânico já, mas sempre vem a acrescentar e acrescentou muito.